নমস্কাৰ দৰ্শক সকল জাভাত মেথড ওভাৰলোডিংৰ স্পোকেন টিউটোৰিয়েললৈ আপোনাক স্বাগতম এই টিউটোৰিয়েলত আমি শিকিম মেথড অ'ভাৰলোডিং কি আৰু মেথড ওভাৰলোড কৰা ইয়াত আমি উবুন্টু সংস্কৰণ 11.10 জাভা ডেভেলপমেন্ট কিট 1.6 আৰু Eclipse 3.7 ব্যৱহাৰ কৰিছো এই টিউটোৰিয়েলটো অনুসৰণ কৰিবলৈ মেথড তৈয়াৰ কৰা আৰু জাভাত ইক্লিপ্স ব্যবহাৰ কৰি কনষ্ট্ৰাক্টৰ ওভাৰলোড কৰা জানিব লাগিব যদি নাজানে সঠিক টিউটৰিয়েলৰ কাৰণে অনুগ্ৰহ কৰি ইয়াত দেখুৱাৰ দৰে আমাৰ ৱেবছাইট দৰ্শন কৰক মেথড ওভাৰলোডিং কি ক্লাছৰ ভিতৰত একেই নামৰ সৈতে একোঠিক মেথড ব্যাখ্যা কৰো সেইবোৰ প্যাৰামিটাৰৰ সংখ্যা বা ধৰণত ভিন্ন হোৱা আৱশ্যক এই মেথডক অ'ভাৰলোডেড মেথডছ বোলা হয় এই প্ৰক্ৰিয়াকে মেথড অ'ভাৰলোডিং বোলা হয় এতিয়া মেথড ওভাৰলোড কেনেকৈ কৰা হয় চাও Eclipseত আমাৰ ওচৰত এটা ক্লাস এডিশ্যন আছে ক্লাসৰ ভিতৰত আমি দুটা পূৰ্ণ সংখ্যা ভেৰিয়েবল ঘোষণা কৰিম হে লিখক ইণ্ট a equal to 10 আৰু ইণ্ট b equal to 5 এতিয়া এই দুটা ইন্টিজাৰ যোগ কৰিবলৈ এটা মেথড তৈয়াৰ কৰা যাওক হে লিখক void add প্রথম বন্ধনী কার্লি বন্ধনীত লিখক system dot out dot print L N প্রথম বন্ধনীত এ প্লাস বি সেয়ে এই মেথডে আমাক দুটা পূর্ণ সংখ্যা ভেৰিয়েবলৰ সমষ্টি দিয়ে অন্য এটা মেথড তৈয়াৰ কৰা যাওক যিয়ে দুটা প্যাৰামিটাৰ লয় সেই লিখক void add two numbers. Pratham bondhanit int num1 comma int num2. Tarpisot kali bondhanit system dot out dot print ln num1 plus num2. K a method e amak duta manor homosti diye g a method loi argument hisape pass kora hoy. Classor eta object toyar kora aru method ok arban kora jauk. He main method ot likhok addition mane class name object obj equal to new addition pratham bondhoni semicolon tarpisot obj dot add aru obj dot add two numbers pratham bondhonit আমি দুটা আর্গুমেন্ট পাস করিম ধরক আমি যদি ফ্লোটিং পয়েন্ট ভ্যালুবোর পাস করো সেই লিখক 2.5 কমা আৰু এটা পূর্ণসংখ্যা 3 আমি এটা এরর পাইছো যি কয় যে the method add two numbers int comma int of the class addition is not applicable for the argument double comma int. সেয়ে আমি মেথডত ইন্টৰ পৰিবৰ্তে ডাবল লিখিম ইনটক ডাবল দ্বাৰা প্ৰতিস্থাপন কৰক ফাইলটো সংৰক্ষণ কৰক আমি দেখো যে এৰৰ সমাধান কৰা হৈছে আমি এইটো জানো যে জাভায়ে স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে অৰ্থাৎ নিহিতভাৱে ইনটক ডাবল লৈ পৰিৱৰ্তন কৰে সেয়ে ইয়াত এটা পূৰ্ণসংখ্যা আৰগুমেণ্ট পাছ কৰিব পাৰি এতিয়া প্ৰোগ্ৰাম সংৰক্ষণ কৰক ৰান কৰক আউটপুটত আমি দুটা ইন্টিজাৰ ভেৰিয়েবলৰ সমষ্টি দেখো আৰু আমি পাস কৰা দুটা সাংখ্যিক আৰগুমেণ্টৰ সমষ্টি এতিয়া আমি দেখো যে দুয়োটা মেথডে একে একে অপাৰেশ্যন সম্পাদন কৰে পাৰ্থক্যটো হ'ল যে প্ৰথম মেথডত কোনো প্যাৰামিটাৰ নাই যত দ্বিতীয় মেথডত প্যাৰামিটাৰ আছে সেয়ে এই ক্ষেত্ৰত জাভায়ে আমাক মেথড ওভাৰলোডিং প্ৰদান কৰে সেয়ে আমি কি কৰু যে উভয় মেথডক একেই নাম দিউ সেয়ে এডৰ হৈতে এড টু নাম্বাৰস পৰিৱৰ্তন কৰাকু ইয়াত সলনি কৰে আমি একেটা অপাৰেশনৰ দ্বাৰা আৰু এটা মেথড ব্যাখ্যা কৰিম সেই লিখক void এড আৰু প্ৰথম বন্ধনীত int n1 কমা int n2 কমা int n3 সেয়ে আমি তিনিটা প্যারামিটার দিছো এটা কার্লি বন্ধনীত ডট আউট ডট println প্ৰথম বন্ধনীত n1 plus n2 plus n3 সেয়ে এই মেথড তিনটা সংখ্যাৰ সমষ্টি দিব এই মেথডক আহ্বান কৰা যাওক হে লিখক ডট এড কমা 5, কমা 4. সংৰক্ষণ কৰক ৰান কৰক আউটপুটত আমি তিনিটা সংখ্যাৰ সমষ্টি দেখিছো যি হল 10 সেয়ে জাভা কম্পাইলৰে প্যাৰামিটাৰবোৰৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি সঠিক মেথড অভাৰলোড কৰে ই পাস কৰা প্যাৰামিটাৰৰ সংখ্যা আৰু প্ৰকাৰ প্ৰশিক্ষণ কৰে সেয়ে প্ৰোগ্ৰামৰ হিচাপে মেথড নামৰ বিষয়ে আৰু পাস কৰা আৰগুমেণ্টৰ সংখ্যা বা প্ৰকাৰৰ বিষয়েও আমাৰ চিন্তা নাই আমি আৰু এটা মেথড তৈয়াৰ কৰিব পাৰো যি ষ্ট্ৰিং এপেণ্ড মানে যোগ কৰে সেয়ে আমি আৰু এটা ওভাৰলোড মেথড তৈয়াৰ কৰিম লিখক void add string s1 comma string s2 curly বন্ধনীত system dot out dot print L N প্ৰথম বন্ধনীত S one plus S two আৰু আমি এই মেথডক আহ্বান কৰিম সেয়ে লিখক অবিজে ডট এড প্ৰথম বন্ধনীত উদ্ধৃতি চিহ্নত হেল্ল' কমা উদ্ধৃতি sinha space ৱৰ্ল্ড এতিয়া প্ৰোগ্ৰাম সংৰক্ষণ কৰক ৰান কৰক সেয়ে আউটপুটত আমি হেল্ল space ৱৰ্ল্ড দেখো সেয়ে দুটা স্ট্ৰিং আৰগুমেণ্টৰ সৈতে এড মেথড স্ট্ৰিং যোগ কৰো ধৰক এতিয়া আমি ৰিটাৰ্ণ টাইপৰ সৈতে এড মেথড ঘোষণা কৰিম লিখক ইণ্ট এড প্ৰথম বন্ধনী ন' পেৰামিটাৰ আৰু curly বন্ধনী আমি এটা এৰৰ পাইছো ই কয় যে duplicate method add in type addition ইয়াৰ কাৰণ হল আমি ইতিমধ্যে প্যাৰামিটাৰ নহুয়া এড নামৰ মেথড ঘোষণা কৰিছো সেয়ে মনত ৰাখক যে মেথড ওভাৰলোড কৰিবলৈ প্যাৰামিটাৰ পৃথক হোৱাটো আৱশ্যক বিভিন্ন ৰিটাৰ্ন টাইপ থকাত মেথড ওভাৰলোড নহব সেয়ে এই মেথড মুছি পেলাওক আৰু ফাইলটো সংৰক্ষণ কৰক এইভাৱে জাভাত মেথড ওভাৰলোডিং কৰা হয় এই টিউটৰিয়েলত আমি শিকিছো মেথড ওভাৰলোডিং সম্পৰ্কে মেথড ওভাৰলোড কৰা আৰু মেথড ওভাৰলোডিংৰ সুবিধা আত্ম মূল্যায়নৰ বাবে সাবট্ৰেক্ট নামৰ মেথড তৈয়াৰ কৰক যি সেই সংখ্যাক বিয়োগ কৰে এইটুক ওভাৰলোড কৰক স্পোকেন টিউটৰিয়েল প্ৰজেক্টৰ বিষয়ে অধিক জানিবলৈ এই লিংকত উপলব্ধ ভিডিওটো চাওক স্পোকেন টিউটৰিয়েল প্ৰজেক্টৰ সাৰাংশ ইয়াতে আছে যদি আপোনাৰ বেণ্ডউইথ ভাল নহয় তেনেহলে ইয়াক ডাউনলোড কৰিও চাব পাৰে স্পোকেন টিউটৰিয়েল প্ৰজেক্টৰ দলটিয়ে স্পোকেন টিউটোৰিয়েল সহায়ৰে কৰ্মশালা আদি অনুষ্ঠিত কৰে এটা অনলাইন পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হোৱা সকলক প্ৰমাণ প্ৰমাণপত্ৰ প্ৰদান কৰে অধিক জানিবৰ বাবে এই ঠিকনাত লিখক spoken tutorial project talk to teacher প্ৰজেক্টৰ এটা অংগ ই ভাৰত চৰকাৰৰ MHRD ICTৰ মাধ্যমেৰে ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষা মিছনৰ দ্বাৰা সমৰ্থিত হয় এই মিশন সম্পৰ্কত অধিক তথ্য হাইফেন টিউটৰিয়েল ডট spoken-tutorial.org/animeict-intro এই ৱেবচাইটত পোৱা যাব ইয়াতে এই টিউটৰিয়েল সামৰণি পৰিছে যোগদানৰ বাবে ধন্যবাদ আই আইআইটি বম্বেৰ পৰা মই মৌচুমী মেধী এতিয়া আপোনাৰ পৰা বিদায় লৈছো